Bom dia a todos, Maurício Mecoca. Hoje nós vamos fazer um vidinho aqui. Que nós tá aqui num, num, num, reguinho. E esse rego deu uma camada de cascalho. Então a gente tá aproveitando para fazer um teste nele. Que esse lugar aqui nós não conhece ele. Então o Edson já tirou um cascalho ali e já tá dando uma, uma separada aqui para dar uma olhada. Pega é uma coisa aí. Vai mostrando, pegando aí você vai mostrando na câmera e vai mostrando perto. Uns cortes, hein? Tá eu, o Edson, o Tony, o Paulo. nesse lugar que tem uma fama aqui, que foi achado uma, uma pepita aqui de um quilo de ouro. Mas se eu olhando assim, parece que Tá meio difícil, hein? uma ferradinha até que tem, hein, rapaz. não tá muito que difícil não. Aqui um cortezinho aqui bonito. Cortezinho amarelo, ó. Né? Uhum. parecendo um diamantinho amarelo, ó. Olha. Bonito, hein? Esse aqui é o diamante mineiro. Vamos comprar um diamante mineiro pra você. Aqui. É é? Não passou. Já perdeu o brilho. Hã? Já, né? Não, se, quiser testar, se você quiser testar para diamante é só você poiar assim, ó, tá vendo? Ó, ó. Você, você tirou ele de lá, você pôs ele no seco, você ele, ele não pegou água, tá? ele continua o brilho, é diamante. Ah, dá uma virada essa primeira. Oi. Vou pro lado do sol, assim tá até lumiando, ó. Oi, amarelinha. Citrino amarelo. Olha você. Cetrinho. Cetrinho amarelo. É que eu acho que eu conheço aqui que tá na minha mão. Vou dar uma olhada lá pra ver. Olha o tamanho do rio. Se esticar a perna, atravessa ele. Ali está o Tom Fernando ali, que está arrancando um cascaio ali, já enchendo o primeira. É, tô tentando achar coisa boa aqui. E o diamante acho que está ali. Olha, deixa eu ver. O que foi que eu achei? Bom, umas pedrinhas bonitas. Já que nós vamos encerrar esse vídeo. Tem uma flor. Tá bom. Tem bonito, hein? Ó. Ó, Agora que eu vou lavar. Aqui é uma aguinha que corre aqui, mas tem um cascaio aqui na, nessa beirada. Agora o Tonho já tá lavando o dedo ali, ó. Nós vai ficar aqui olhando para ver se sai o diamante, né? Um, um, um quartzo bonito aí na ponta. Aqui, ó. Aí, ó. Bonito, é? Né? cortes, né? É. Aí, ó. Fazer é pedra trazida, né? Esse pedacinho pra lá. Um bonito. É. Ops. Meu... É pedra trazida. Hã? Tem é pedra trazida aí de cima. Trazida da onde? Isso aí, pedra rolada aí de riba. Então, é porque dava enchente. Não faz tempo, né? Não, isso aí é quando rolou lá das... Isso aí ver rolando por essas baixadas aí. Tava enchentão. Baixa ela, baixar a caçola da sujeira, você puxa a peneira para trás. É. Vai lá no outro pocinho, ó. Botamos tá tá melhor, né? Já tá com dano, sabe lá? É, eu tô menino novinho, não tem criança. Tá caindo os dentes, hein? Ah, é, é? Tá caindo os dentes. Tá não. Mas não é não. É, esse negócio aqui, é que o rio, o rio aqui é muito grande. Ah, o Paulo esticou, ah, o Paulo passou com o pé ali, fez uma ponte em riba do rio. É, o Paulo é caboclo tá bom mesmo, né, viu? Né, Paulo? Vira ele, faz que nem café. Hum? Vira ele arredor. Vira? Hum. Tira essas pedras grandes joga fora. Ó. Olha tamanho tá de corte, hein? Né? Pelão, hein? Pra quem gosta de, de cortes. A variônica constou que tinha um diamantinho aqui. Vamos hum. ver. Põe a peneira ali e passa ela em cima. É. Vamos ver se nós achamos ele. Tá onde você fala? Põe a peneira no chão aí e passa a variônica em riba. Tá, é. É mesmo, é uma ideia boa. Vamos ver. Vamos ver aqui nós vai achar esse diamante ou não. Como diz, constou que tinha um ali, vamos ver. Quebra a pesca, ah, eu mesmo faço, né? Ah, é. O que você aprendeu? A gente fica reta, não fica caída não. Olha, olha. Se nessa é peneira tiver um diamantezinho pequeno ou grande, cruza. Se não tiver, não cruza. O vento está falhando. Aí, Paulo. Aí, Zé, Deixa o Paulo fazer lá. Vai lá, Paulo. Experimenta lá. Vai lá, Paulo. Faz a pesquisa tua, velho. Eu estou meio fraquinho. maior essa pinheta da tá minha frente. Se tiver diamante, grande ou pequeno, você tem sinal não. A vara, de, a vara ontem não cruzou. Uhum. Procurar ver se tem, ó. Repete o teu lá, vamos ver se. Ele tá reto. Não, mas eu fui reto. nessa peneira tiver diamante pequeno ou grande, cruza. Se não tiver, não cruza. é para pondo das varas para estar tá nivelado. Então vamos ver. está acusando que tem um diamantinho. Vamos achar esse diamantinho. Agora nós né, ficou curioso, né? Tem tanto cascainho bonito aí que eu vou te falar que vai ser até difícil achar um diamantinho, viu, cara? Aqui, ó. Outro aqui, ó. Eu mantenho brisa de longe, hein? É. Não é ele não? Olha aí, ó. É tá lapidado, é. ué. É ele mesmo. É. Olha, é. rapaz, ó. Parece que ele já veio lapidado. Hum, então eu acho que esse aqui é o teu diamante. É hein? mesmo, esse mesmo. Hã? Aí, ó, ele não esse pegou mesmo. água. Vamos pôr ele aqui e você passa a vara ali. Não, é isso aqui mesmo, ele tá brilhando de longe. ver corta aqui atrás, passa umas varas ali pra você ver que vai pegar lá. Olha lá, ele tá brilhando lá em cima. Lá. Vê? Olha lá. Passar a vaga ontem nele? Não, passa aqui em cima desse montinho. Pede esse pra lá, pra, pra pôr um pouco. Valeu, onde? Se nesse montinho de cascalho foi colocado um diamantinho aí, uma pedrinha, se for diamante, 15, se não for, não 15. Ó. Aí, É ele mesmo. É ele mesmo, né? É. Só guardar o bichinho. Vou pegar e guardar. Beleza, hein? Aí, Edson. Apareceu um, Edson. E pode passar ali agora que não vai cruzar. Passa lá em Rio pra você ver. cai, tiver diamante, você pinga. Se não tiver, você não pinga. Tem pedra bonita aqui. Aí, Zé, ó. Olha aqui. Não cruzou. Não passa em riba da peneira. Ai. Olha esse trininho amarelo bonito, rapaz. Olha, Oi. Se nessa peneira tiver diamante, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Peraí, você pode que é só aqui lá mesmo, Zé. Acabou? Não cruzou não? Não. Ah, então é aquele lá mesmo. Ele brilhou, né? Separou dos outros. É. Hum, não tem mais nenhum. citrino. Citrininho tem, é um brilhando aqui, ó. É um pequenininho brilhando ali, ó. Eu tô até focando nele. Aqui, ó. Certinho. Esse aqui. Uhum. Olha. Cada coisinha amarela, tá tudo citrinho, ó. Ui. E aí, já saiu o diamante aí? Uai, rapaz, o Reguinho tá prometendo alguma coisa, viu? Mas tá difícil tirar as cascóias aí, né? Aí, ó. Olha o feijãozinho. Vamos ver como é que tá aí. Olha aqui. <laughs> Pode dizer que é a ponta. Hum? Aí, ó. O diamante tá na ponta da pedra? Aí é a ponta. Aí, ó. Fechou? Olha o quartzo aí. Olha aí. A pedra preta que eu achei junto aí. Essa pedra preta. Eu achei também não tirei ela também. Hum. É uma turmalina. É então, achei ela. Vai que é um diamantinho preto, jacaré. Hum, aí guarda. <laughs> Aí que é um diamantinho carbonado. Passa uma água Aí, ó, de novo. Pega bonito, ó. Passa uma água nela de novo. Aqui, ó. Cheio de bó. Passa uma água nela de novo. Aqui, ó. Ó. Aí. Segura essa daí na mão. Eu vou passar água nela de novo. Uma catada ali. Pedra bonitinha tem muita. Dá pro pau separar o diamante lá. <laughs> Bom, nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir os amigos aí para se inscreverem no canal, dar uma força aí pro canal poder subir. E nós vamos continuar na luta aqui. Vamos ver o que, é que o rio grande aqui vai dar mais, né? Aí o pessoal vê o tamanho do rio. O riozinho corre no meio da vargem. É um reguinho d'água. Mas ele passa por um cascaio aqui que tem aqui no, no, no né, nessa vargem. Então até o próximo. Uma boa tarde, sou Maurício Malcoca. Hoje eu vou fazer